韓国人彼氏会話の途中に鹿児島弁ぶっこんでも気づかない説今回のターゲットは日本滞在歴13ヶ月の韓国人金경식彼の日本語はほぼネイティブレベルだがいつも半分を話し標準語で勉強している彼に果たして方言の聞き分けはできるのか鹿児島出身のクリコが癖の強い方言として有名な鹿児島弁を使って彼が違和感に気づくか検証してみよう 次、ね、今からいくつかお願いがありますから聞いてください、ね、次ちょっと座ってみておいお立ってみてギター持ってみてクリューギター置いてくださいあついに初めてのその時がちょうど窓に行ったんで雨降ってるか見て 降いですです気づかないインタビュー形式にしたらどうだろうか今日はスペシャルゲスト呼びましたイェーイ안녕하세요김경식입니다김경さんです김경식さん日本に住んでどれぐらいですか1年以上ですはい <laughs> 一番美味しかった食べ物とまずかった食べ物は何ですか一番美味しかったものは福岡に来てもち鍋が一番美味しいですまずかったものはまずかったものはシソです 何回食べても無理ですシソって何の食べ物と一緒に食べます刺身とかまあ、刺身に多いですねまだいけるクリコの一番好きなところを教えてくださいああクリコの一番好きなところは確かに名前が可愛いと思うし <laughs> うざい直してほしいところもうちょっとネガティブな考えどれぐらいネガティブワ h ツネガティブワ h ツネガティブ 私マッチネガティブ系ネガティブ울때이て。붙あ、아指示決定次のステップあなんでも何でもフリートークみたいにしてフリーフリーフリーフリー取りましょうじゃあうんいいよあっ今待ってるよ待ってるよ待ってる아ん요난거간나이데난거간나이데って <laughs> 今こんなしてたじゃん何個かんないでちゃんとシャキッとして <laughs> 単語の変化には愛想笑い だから日本に1年ぐらい来てて、うん、やっぱり未音集問題はめっちゃくちゃ悩んでたじゃん、最近はどどうなのなんかあ自分がああ髪ちゃなんか振ってきたなっていう時に、うん、どういうタイミングでちょといい美容室に巡り会えたの最近そうですよねなんかこの前も道でなんかいい美容室があってああ通りがかってまあまあこれはどこでも同じや私にはここミヨンジリっても結局日本ミヨンジリあそこミヨンジリっても結局日本ミヨンジリ そんな感じやっぱりヤンかぶってると自分の中で気持ち悪いとかあるんですか <laughs> 遅く話しますあ早かった、うん、うちょっと頭がヤンかぶってるとちょっと自分の中でもあちょっと気持ち悪いなとかそんなのがあるんですかヤンかぶは뭐야完全に気づいたでもこんなふうに見えて結構手そがりなんですよ あのもうベッドの上で編集もしたいしもうそれだったら美容室とか行かないでヤンかぶってるままでいいかなっていう時もあるぐらいもうワンツ手そぐりなんですって彼がねえっちゃうん全然半分の仕方よ本当私も理解できる手相以上わずわて手相以上え <laughs> 気張りやんせ気張やんせいいから気張りやんせちゃギ 動画撮ってるから気はいやんせっ <laughs> 気づいているか最後にもう一つ鹿児島と福岡どっちも経験したわけですけど、はいはい、それぞれの県で、うん、チャギが一番たまがったことを教えてください、たまがったのこと福岡ってこんだけあっちたまがったそんなたまがったって何やもうそれをそれを教えてください玉がったって何わあこっちたまがったなるほどそれを えそれがセクシュ検証結果単語ならセーフでも立て続けに話したらさすがに気づく最後にこちらをご覧いただこう将来何になるの公務員公務員チャギってちなみに、将来何になりたいのサッカー選手ですサッカー選手、はい、公務員じゃないんだ、はい、せーの公務員